قابل حد عرة في حياته يعمل لايك على الفيديو ده صحيح انا معرفش مكاني في قلبك ايه بس افعالك بينت لي ان انت عرة شفت بقى تقديرك ومواقفك وكله اتمسح اي حاجة قلتها لي حلوة شلتها ليه علشان انت عرة ملعون ابو المحبة اللي ترخص صحابك كده تغري المحبة بيك يا عم استفدت ايه بناقص بتاكلني بتشربني بتعمل لي ايه ايه يا عم القرف ده تغور المحبه بقول لك ايه ما عدتش بحب النقاشات ما بحبش اللت والعجن كتير انا مصدع وما عدتش فايل الكلام الكتير دوت يعني فكك مني وبعدنا عن حواراتك ماشي ما بحبش حد يقعد يقول لي انا بعزك وريني مواقفك وريني افعالك على ارض الواقع اصل الكلام مش بفلوس